What's up guys? So, this is Madam Gaming. Ngayon ay September 2 and may bagong update na naman ng ROS. And papakita ko yun sa inyo guys. So, may mga malagyo ako dito guys na So, tignan natin mga damit. So, meron dito yung hat ni Joker na red. Which is ito yung suot niya. Parang red na suit siya ng, ano, ng Joker. Sorry, parang red talaga. Then, meron dito is yung white naman. Ayan. White, blue. Pero mas maangas yung red syempre, di ba? Then, bouncing bot Joker. Hindi ko alam kung ano ito eh. Ah, yung robot! Yung robot pala to. Akala ko ba naman bike? Mas mangas siguro to ang gagawin niya ng bike, diba guys? Kung pwede mo mas mangas to kung gagawin bike, eh, eh like, react mo yung ating video. So, meron namang malupitang background yata. Kasi hindi natin makita. Ayun. Yun. Pang-horror kasi nga, months na. So, mag-umpisa na sila gumawa ng mapang-horror. Mag-birthday na kasi ako. Char. So, ang chance makawa ng bounce bot is 1%. And, Madali naman makuha yung Joker set kasi 5%. So, yun yung bagong update natin. At huwag mo kalimutan i-like, react ang ating video at mag-subscribe. Thank you!